кылымда торичелли атмосфералык басымдын бар экенин далилдеген тажрыйба жүргүзгөн сымап бир четинен жабылган түтүккө коюлат анын ачык учу менен сымап салынган чыныга түшүрүлөт суюктуктун бир бөлүгү түтүкчөдөн агып чыгат бирок баары эмес ал белгилүү бир бийиктикте сакталат суюктуктун басымы түтүктөгү сымап мамычасынын бийиктиги менен аныкталат түтүктөгү сымап мамычасынын бийиктиги 760 жүз алтымыш түзөт бул атмосфералык басымдын сандык мааниси учурда атмосфералык басым сымаптын миллиметр мамычасы жана паскаль менен өлчөнөт